आप सब जानते हो कि पुलिस कैसे दिन रात एक करके मेहनत करती है समाज की सेवा करती है और आज वैश्विक महामारी कोविड 19 के दौरान हमारे पुलिस के जवान अपनी जान की परवाह ना करते हुए काबिल तारीफ काम कर रहे हैं ये उन लोगों को समझ लेना चाहिए जिनका दृष्टिकोण पुलिस के प्रति नकारात्मक है कि पुलिस ने हमेशा समाज की सेवा की है आज पुलिस फ्रंट लाइन पे खड़ी है लड़ रही है और समाज की सेवा में आगे भी ऐसे ही लड़ती रहेगी मुझे फ़ख्र है कि मैं हरियाणा पुलिस का जवान हूँ और आज मैंने अपनी खाकी के ऊपर एक कविता लिखी है कविता पंजाबी में है कविता का शीर्षक है खाकी हाँ जी मैं पुलिस हाँ हाँ जी मैं पुलिस हाँ ते खाकी मेरी पछाण है हाँ जी मैं पुलिस हाँ ते खाकी मेरी पछाण है ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਐਸੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਐਸੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਜਗਣਾ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਰਾਤ 'ਚ ਜਗਣਾ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੋਣਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀ ਤੇ ਜਗ ਹੈ ਸੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀ ਤੇ ਜਗ ਹੈ ਸੁੰਦਾ ਮਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਗਲੀ ਚੌਂਕ ਨੁਕੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੜਦੀ ਗਲੀ ਚੌਂਕ ਨੁਕੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੜਦੀ ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਪੜਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਫੇਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸੜਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ ਸਭ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ ਸਭ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਭ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੈ